я как Сундра И грибы я под раз Затмевала разум, убивала музыканта Тем не менее я рядом был и верил Аллегория не съедены будут эти пираты Моя дикая Кассандра И грибы я под раз Затмевала разум, убивала музыканта Тем не менее я рядом был и верил Аллегория не съедены будут эти пираты Мари, критика, накормленные веда моя Я, я, ты на сумке ведущий, кидала мне любима Так и знай, а вернуты на мира, мы не храним образа Идите, сахет!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 Triple kill! Go, go, go! First Blood. Double kill!